Hi my lovely friends on the internet. Hope you are doing all right. Bugungi tarjima qilgan qo'shig'imiz Ilo Milo. O'sha sizlar kommentariyada eng ko'p nomini yozib qoldirgan, eng ko'p ovoz bergan Billy Eilish tomonidan aytilgan qo'shiq. Xo'p, agar siz ham o'zingizni yoqtirgan, tarjima qilinishini xohlagan qo'shig'ingiz bo'lsa, kommentariyada albatta nomini yozib qoldirishingiz mumkin. Men tarjima qilinadigan qo'shiqlar qatoriga qo'shib qo'yaman. Xo'p, Ilo Milo. Bu yerda Billy Eilish nima demoqchi bu so'z bilan? bu qo'shiqni orqasida tarixi bor men qisqacha qilib aytib beraman billi alishni eng yoqtirgan o'yini bo'lgan u o'yinida ikkita, qahramon bo'lgan ilo va milo mana shu ikkita qahramon bo'lgan shu o'yinga o'yinni nazarda tutib bu nomni shu qo'shig'iga bergan ho'p bu, bu so'zni orqasida i can't lose another life yoki i don't wanna be lonely Э, degan ma'no yotibdi ya'ni i can't lose another life deganda men boshqa jon yo'qotishni xohlamayman ya'ni jon yo'qota olmayman э, ya'ni e, jon yo'qotish deganda o'sha o'yin o'ynagan paytingizda siz nimadir xatolikka yo'l qo'ysangiz misol uchun uchta joningiz bo'lsa shunda bittasi ketadi mana shu narsa lose a life bo'ladi jon yo'qotish э, yoki i don't wanna be lonely demoqchi bun bilan men yolg'iz bo'lishni xohlamayman xullas o'yin o'sha o'yinni orqasida shunaqa e, jon yo'qotish e, yolg'iz bo'lib qolish e, mana shu narsalar yotadi o'sha o'yinini nazarda tutib mana shu nomni bergan ho'p qani bo'lmasam davom etamiz tarjima qilishni boshlashdan oldin har doimgidek bugungi kuizimizni ko'ramiz demak savol yes there are yes there are nimadir so'z chairs but there are not nimadir so'z tasks javoblar some any any some any any some some demak hozir men uchgacha sanayman siz videoni to'xtatib kommentariyada e, o'z javobingizni yozib qoldirasiz one two three okay tarjima qilishni boshladik qo'shiqni told you not to worry. Told you not to worry. I told you demoqchi bu yerda ayni tushirib qoldirilgan. Uh, told you senga aytdim deyapti. Men senga aytdim. Not to worry. Worry xavotir olmoq. Xavotir olmaslik not emas, demak, xavotir olmaslikni senga aytdim. Senga xavotir olma dedim demoqchi. But maybe that's a lie. But ammo Maybe, lekin, that's a lie. U yolg'on, ya'ni o'sha yolg'on. That o'sha, lie yolg'on. Honey, what's your hurry? Honey, what's your hurry? Honey bu yerda e, o'sha yoqtirganga murojaat qilish ishlatilgan so'z. What's your hurry? Nima sening hurry yoki hurry deyishingiz mumkin. Hurry e, bu yerda o'sha shoshilish endi aytmoqchiki nega shoshilyapsan demoqchi e, nima sening shoshilishing deganni demak siz aytishingiz mumkin sen nega shoshilyapsan bu shoshilishingdan o'sha maqsad nima demoqchi what's your hurry won't you stay inside won't you stay inside uh, will not will not ya'ni uh, will notni qisqartirilgan shakli will not you stay stay turmoq inside ichkarida ichkarida turmaysanmi deyapti won't you stay inside ichkarida qolmaysanmi ichkarida turmaysanmi remember not to get too close to stars remember esingda tut yodingda tut not to get get o'sha biror joyga bormoq yaqinlashish get bo'ladi get too close judayam yaqin to stars yulduzlarga deyapti stars yulduzlar esingda tut yulduzlarga deyapti esingda tut yulduzlarga judayam yaqin bormaslikni they're never gonna give you love like ours they're ular they are ular never hech qachon gonna gonna bu yerda going to ni qisqa norasmiy shakli og'zaki nutqda ishlatiladigan shakli gonna going to gonna bir xil there ular never hech qachon gonna o'sha going to moqchi deyapti yoki kelasi zamon uchun ishlatiladi gonani o'sha going to ni kelasi zamon ma'nosi give bermoq you sen love sevgi like o'xshagan ours biznikiga demak ular hech qachon biznikiga o'xshagan sevgi senga berolmaydi e, bermaydi e, berolmaydi emas bermaydi where did you go where did you go qayerga did you go ketding deyapti o'tgan zamon qayerga ketding i should know men should kerak know bilish demak men bilishim kerak But it's cold and I don't. Mm -hmm. But ammo it's cold. Soğuk deyapti. It's cold, soğuk and va I don't I don't men deyapti. yerda davom etadi gap. I don't wanna be lonely. Hmm, I don't men wanna xohlamayman, men xohlamayman be uh, bo'lmoq lonely, yolg'iz. Men yolg'iz bo'lishni xohlamayman. So Shuning uchun demoqchi show me the way home. Mm -hmm. Show ko'rsatmoq, me menga, the way yo'lni, home uyga. Shuning uchun menga ko'rsat deyapti uyga, e, uyga yo'lni. Menga uyga yo'lni ko'rsat. I can't lose another life. Mm -hmm. Men can't qila olmayman deyapti. Lose yo'qotmoq, men yo'qota olmayman another life. yana boshqa bir hayot jon ya'ni boshqa jon yo'qota olmayman ya'ni o'sha oxirgi jonim qoldi demoqchi o'yin o'ynayotgan paytingizda oxirgi joningiz qolgan paytda ana shunda biror joydan o'tishingiz kerak shu joyda boshqa jon yo'qota olmayman agar chunki boshqa joy boshqa jon yo'qotsangiz o'yinni boshqa qaytib ketasiz xuddi shu narsa mana shuni nazarda tutyapti bu yerda billi aylish o'sha oxirgi jonim qoldi oxirgi sabrim qoldi degan ma'noda Hurry, I'm worried. Hurry, I'm worried yoki hurry. Hurry desangiz ham bo'ladi. Bu yerda hurry, hurry bu bittasi British, bittasi American. Ikkitasi ham to'g'ri talaffuz qilinishi. Shoshil deyapti. Hurry, shoshil. I'm worried. Men uh, xavotir olyapman. I'm worried. Worried xavotir olgan. Men xavotir olyapman. The world's a little blurry. Mm -hmm. The world dunyo world dunyo is a little biroz blurry xira biroz xira or maybe it's my eyes mm -hmm. or yoki maybe balki it's u deyapti my eyes mening ko'zlarim ya'ni o'sha xira bo'lgan dunyo emas balki meni ko'zlarim e, meni ko'zlarim bo'lishi mumkin deb demoqchi the friends I've had to bury Hı mhm. -hı. the friends dostlar dostlar da yaptı. I've had to bury bury men uh, e, ko'mishga to'g'ri kelgan ya'ni uh, men ko'mishga to'g'ri kelgan do'stlar demoqchi they keep me up at night they keep me uh, ular keep me up keep someone up degani e, biror kimni uxlatmaslik uyg'oq e, uyg'oq tutmoq biror kimni uxlatmaslik kechqurun o'sha narsa keep somebody up bo'ladi keep me up meni uxlatmaslik ular meni uxlatishmaydi at night tunda mm -hmm. said i couldn't love someone said i couldn't love someone mm -hmm. I said demoqchi men aytdim I couldn't men qila ol mm, qila olmayman love sevmoq someone biror kimni demak men biror kimni seva olmayman dedim degandim deyapti cause I might break cause I might break cause I might break chunki men mumkin break sinmoq yoki bu yerda o'sha break biror nima haqiqatda sinib ketish emas odam bu yerda nima deydi o'zbek tiliga qaysi so'zga to'g'ri keladi shu o'zbek tili mana shu mana shu joyda qiynalamanda break yana qanaqadir siqilaman desangiz bo'ladi broken heart o'sha bir yaralangan yurak deysizmi Э, yo qanaqadir xuddi shunga o'xshagan narsa ya'ni o'sha men e, mani yuragim yana break bo'lishi mumkin demoqchi cause cause i might break e, chunki men yana o'sha men sinishim mumkin if you're gonna die if chunki e, chunki deyapman voy nima deyapman if agar you're gonna die sen deyapti gonna die agar sen o'lsang deyapti you are going to die if you are going to die agar sen o'lsang die o'lmoq not by mistake mm -hmm. adashib emas agar sen o'lsang not by mistake adashib emas deyapti tasodifan emas adashib emas deyapti I tried not to upset you mm -hmm. I tried not to upset you men tried harakat qildim not to upset upset xafa qilmoq xafa qilmaslikka you seni men seni xafa qilmaslikka harakat qildim let you rescue me the day i met you mm -hmm. let you uh, ruxsat ber deyapti let uh, let you rescue me the day i met i met you aha bu yerda aytmoqchiki uh, sen ruxsat ber deyapti let you rescue me the day I, met, I met you ozgina uzun gap uni o'zbek tiliga chiroylab olsa qanaqa bo'ladi uh, let let you rescue me the day I met you uh, men seni uchratgan kunim uh, let you rescue me uh, meni qutqarishga ruxsat ber ya'ni sen uh, sen meni o'sha uchratgan kunimiz qutqarishga ruxsat ber bu yerda rescue qutqarmoq me meni the day o'sha kun deyapti i met you men seni uchratgan ya'ni men seni uchratgan kun sen meni qutqarishga ruxsat ber let deyapti let o'sha ruxsat bermoq ijozat bermoq ma'nosida Xo'p, umid qilamanki, qanaqadir ma'no anglatdi tarjima qilib berganim sizga. O'zbek tiliga chiroyli bitta narsaga e, nima deydi? Bitta gapga to'g'ri kelmayapti. Xo'p, umid qilamanki tushunib oldingiz. I just wanted to protect you. I just wanted to protect you. Men just shunchaki wanted yoki wanted xohladim to protect you. Uh, protect himoya qilmoq you seni demak men shunchaki seni himoya qilishni xohladim but now i'll never get to mm -hmm. but ammo now endi hozir i'll i will a men deyapti never hech qachon get to ya'ni get to u yerga bormayman u yerga deganda o'sha protect qilishga bormayman ya'ni himoya qilishga bormayman demoqchi where did you go qayerga ketding i should know men bilishim kerak but it's cold and i don't want to be lonely mhmm. but ammo it's cold sovuq and i don't want to be lonely va men xohlamayman deyapti don't wanna men xohlamayman be lonely yolg'iz bo'lishni aytgancha mana bu wanna esingizdan chiqib qolgan bo'lsa mabodo wanna bu want to bilan bir xil o'sha norasmiy shakli want toni norasmiy og'zaki nutqda ishlatiladigan shakli was hoping you'd come home was hoping you'd come home uh, I was demoqchi I was hoping men umid qilayotgan edim hope umid qilmoq you'd come home mm -hmm. you'd bu yerda you would demoqchi you'd sen come home uh, uyga uyga kelmoq demak sen sen uyga kelishingni umid qilayotgan edim sen uyga kelasan deb umid qilayotgandim demoqchi i don't care if it's a lie mm -hmm. men deyapti care uh, care o'sha e'tibor bermoq uh, qayg'urmoq ma'nosida keladi lekin bu yerda i don't care degani ko'p ishlatiladi og'zaki nutqda judayam i don't care menga qizig'i yo'q menga muhim emas menga qizig'i yo'q degani i don't care judayam ko'p ishlatiladi Xo'p, menga qizig'i yo'q deyapti. If agar deyapti, it's a lie. Bu yolg'on bo'lsa. Bu yolg'onmi, e, yolg'onmi, yo'qmi, menga qizig'i yo'q demoqchi. Ya'ni uyga kelish kelmasliging. Xo'p, mana do'stlar, mana shu bilan qo'shig'imizning tarjimasi tugadi. Umid qilamanki, bu sizlarga e, ma'qul keldi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, albatta e, like bosishni unutmang va kanalimda chiqarib borayotgan videolarim sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa kanalga qo'shilishni ham o'ylab ko'ring keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling